Est-ce que l'un d'entre vous a du LRM online. Sensors online. Weapons online. All systems. Ah, je suis passé Ember, autant pour moi. On passe la crête Bon bah là on passe vite de basse. Bon, je m'en fous, je passe derrière Epic. Tu prends le train. C'est ça. Target acquired. Qui on dirait qu'il y a un, mot en B3. Il y a un LRM à côté. Au moins deux LRM, je pense. Je suis narqué, quoi. Target acquired. New target acquired. pas le CM D'accord. Ok. Ok, j'ai un contact B4. Hein. Ouais, plein de lourds. D'air Wolf là-bas. Il faut pousser là target acquired. Stormcrow. Hier tout seul. Non, il est pas tout seul, hein. lui il est au milieu de ses potes. Stormcrow derrière, ouais. Mais bon, si notre team va là-bas, on va se faire découper de l'autre côté. Hein. Stormcrow qui va arriver derrière vous. Il s'est barré le Stormcrow. New target acquired. New target acquired. Euh, non. Le Stormcrow qui arrive sur votre gauche, je pense. D. Je lui rush dessus. Il est à point. Je l'ai pique. Target acquired. New target acquired. Warning incoming missile. Notre potes à nuque qui sont isolés en C4 là. Ouais. Target acquired. Ouais, bah, pareil. Je fonce dessus. Je suis sur euh, J, moi. J est légué. New target acquired. New target acquired. Il en reste deux là-bas. Je vais sur Plus. C'est le Raven, je suis dessus. Timber F. Huh? je crois qu'il y a encore quelqu'un sur les psy, je crois. C'est encore deux. D'ailleurs, Wolf, méchant. Bien joué. Ah, t'as fait un carton, Epic. Joli. Ouais. J'aime bien ce build. je viens de faire. Ok. Euh,